Restauracja Matrioszka znajduje się w uzdrowisku Gołdap na polsko-rosyjskim pograniczu. Z roku na rok przyciąga coraz więcej polskich i zagranicznych gości. Gdy sprzyja aura, turyści i mieszkańcy miasta chętnie zajmują stoliki w ładnie zaaranżowanym ogrodzie. Kto z nas nie polubiłby rozmów z przyjaciółmi i rodzinnych obiadów w takim otoczeniu? Klimat wnętrza restauracji sprzyja spotkaniom towarzyskim. W przytulnych salach zaprojektowanych przez profesjonalnego designera dominują wschodnie akcenty. Kuchnia łączy rosyjskie wpływy i polską tradycję. W menu znajdziemy takie przysmaki jak zupa solanka, nadziewane kaszą i gęsiną dzyndzałki, pierożki pielmieni czy charakterystyczne dla Warmii i Mazur kartacze. Kucharze korzystają ze sprawdzonych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie i podnoszą swoje kompetencje pod okiem specjalistów. Wypoczynek po dniu pełnym atrakcji znajdziemy w jednym z kolorowych pokoi z przestronnymi łazienkami. Matrioszka to obowiązkowy przystanek podczas pobytu w Gołdapi.